Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de Ares. Já deixei aqui posicionados os tarôs que eu vou usar e o oráculo, tá bom? Então vamos lá. Vamos saber aqui como está o momento de Ares e qual mensagem precisa ser transmitida nesse momento. e imitação. Vamos complementar com esse outro tarô. E também com esse outro. Ares, é o momento de fazer uma análise. Estou sendo verdadeiro comigo mesmo ou me baseando na verdade dos outros? Porque o ideal que vem de fora não é algo que esteja dentro de você. E com isso, sua semente interna não brota, permanecendo ali escondida. O momento mostra transformação. Tem coisas se transformando, outras finalizando, e isso é muito bom. Porque é através dessa mudança que você vai obter a vitória. É preciso uma limpeza para você enxergar a solução e analisar as suas emoções para que haja um equilíbrio emocional você manter a maturidade em alta para lidar com pessoas ou situações do momento. E até para que não se sinta um peixe fora d'água, por estar sentindo vontade de tomar outro rumo, fazer coisas novas, embarcar no novo, que muitas vezes envolve ir só sem apoio, sem ajuda, sem companhias, só levando a sua coragem e vontade. É como se você estivesse se sentindo incompleto, fazendo o que está fazendo, morando onde está morando. E é a consciência se expandindo e pedindo por mais e vamos trazer também uma mensagem do oráculo. Nave espacial, não tenha medo de cantar. Assim como a carta da imitação, não tenha medo de mostrar o seu ponto de vista, as suas ideias e vontades, porque você é único e o mundo espera por você e pelo seu brilho único. Você tem muito para agregar com seu diferencial. É isso que vai te impulsionar a se dar muito bem, tá bom? Gratidão.